kamada nasema kamada nasema kamada tunawakamata na wengine kuchapa tunashikisha bata ndo hivyo kamata tunawakamata na wengine kushapa tunashikisha bata ndo hivyo kamata nasema eh, kamata, nasema kamata, nasema kamata, ila watoto tunawachapa, tunawachapa wale watoto tunawachapa, tunawachapa vile vitoto tunawachapa, tunawachapa wale watoto tunawachapa, tunawachapa vile vitoto नगर वाचून Achei que chamada, vivo pra